Eh, brevemente, hacer también unas referencias en castellano. Eh, agradecer, lógicamente, a Hostia 2016 la posibilidad de que Paquetín pueda participar en este proyecto tan interesante para la sociedad, vasca. E insistía en que la temática o la metodología del Uncertain Forum, como tal, nosotros la conocimos en Irlanda, nos parece que era una experiencia muy innovadora e interesante que no se daba en Euskadi, eh, la trajimos sobre todo para el ámbito educativo, que es donde la conocimos, y eh, se hizo una primera prueba eh, para, para trabajar el tema de, lucha contra la xenofobia eh, y pues con 1.300 alumnos la primera prueba piloto fue muy interesante y a partir de ahí la administración entró a colaborar y la lo ha convertido en sus proyectos, centrales. Desde el año 2007, todos los años, eh, con diferentes programaciones, se está trabajando en el ámbito eh, educativo. Y hemos trabajado temas muy diversos, eh, desde la seguridad vial, por ejemplo, que se está trabajando ahora, con la diversidad de, familias que tenemos ya en la sociedad vasca, el tema de la xenofobia, que decía, o el tema de la convivencia, que insistiremos hoy. sí que creo que merece la pena destacar las dos grandes, a nuestro punto de ver, dos virtualidades que ofrece el Teatro Fórum. Frente a esa imagen del teatro donde el espectador es alguien pasivo, aquí el espectador, como vais a ver, participa directamente. Frente a esa visión donde los temas sociales y conflictivos se recibe teorías, se reciben ideas y uno las escucha pasivamente, aquí tienes la posibilidad de participar y de sentir una experiencia directa de esas realidades. Y un aspecto también muy importante, frente a esa idea de que las cosas no se pueden cambiar, de que uno no puede hacer nada, en el Teatro Forum se ve directamente, se experimenta que las escenas se pueden cambiar y que somos eh, sujetos y protagonistas de ese cambio si queremos también en la propia realidad. Para terminar también una referencia directa a la temática central del, del Forum en este caso, que es el tema de la convivencia. Desde Baketik destacar que nos parece que la sociedad vasca vive en este momento un momento histórico una oportunidad para poder trabajar a favor de una nueva eh, cultura y, convivencia en la sociedad vasca, eh, donde el respeto y la ética sean, eh, diríamos, las columnas vertebrales de la nueva sociedad. Y desde ese punto de vista, el Teatro Fórum y concretamente el Faro de la Paz de 2016 no solo, digamos, que se acomoda de manera inmejorable a lo que es el proyecto de la sino que, sobre todo, quiero destacar que se acomoda a lo que tenemos que es la realidad de Euskadi, que por lo tanto en este sentido 2016 también ofrece una buena oportunidad a la sociedad vasca través de plataforma para trabajar en un tema que creo que nos eh, interese interesa y nos importa a, todos.